No sé yo qué hice para merecerme esto Porque ya no tengo amigos, solo dice te detesto Nadie, nadie me apoya y me siento solo en esto Y yo con la polla del alquilito el resto, reto Estoy escribiendo cuando cago el almuerzo, almuerzo. mi a la 1, uno, uno, video con siempre, siempre en sexto, sexto. Y cuando hago la música solo sumo, no resto, resto. Estoy riendo de con no que te escribe eco, eco. Yo no soy un panquillo yo me baño, yo no vesto, vesto. Estoy en, un party, ojo la lengua, un mento, mento. Me puse la valenciaga que tienen aumento, mento. en tenga todo, solo compro, yo no rento, rento. Si te veo en la calle, quitado perro y te reviento, viento. Si te así el chorón ni te miento, miento Anda con tu coro, yo ando solo en movimiento, miento Yo no soy de cola, si te sale yo ya vuelvo, vuelvo sé, no sé yo qué hice para merecerme esto Porque ya no tengo amigos, solo dice te No sé, no sé, yo qué hice para merecerme esto Porque ya no tengo amigos, solo dice te detesto No sé, no sé yo qué hice para merecerme esto Porque ya no tengo amigos, solo dice te detesto No sé yo qué hice para merecerme esto Porque ya no tengo amigos, solo dice te detesto yo Rayando lebra con el escribe, escribe, eco, eco Yo no soy un punky, yo me baño, yo no apesto